我的那些图已经正式上线喽，欢迎大家购买哦。还有，啊，影片开始之前记得订阅我的优 e 频道哦。那影片正式开始。 太熟悉彼此之间的一举一动，喜欢你灿烂笑容，习惯了这些感动。也许是不愿争论谁对谁错，选择退让或包容，默认了不能放开彼此的手。 说简单的幸福不需要太多的装饰，我们一起生活的日子。我弹着吉他，你写着诗，但相处总是那么真实。你划着手机，我也看着电视，只是偶尔想起特别的讽刺。当爱情。 剩下迁就，我们就沦为室友。睡在山洞的枕头，重复着平凡的问候。当爱情剩下念旧，牵着手只是因为关心动作，只是害怕独自生活。 手，说好的那些以后，多少的争吵不休化作沉默，依然陪在你左右，却明白回不到当初的心动。你说简单的幸福不需要太多的装饰，向往一起生活的日子。 我弹着吉他，你写着诗，但相处总是那么真实。你划着手机，我也看着电视，只是偶尔想。 用的理由全都随着时间生锈，我们为了什么放弃了自由？当爱情剩下迁就，沦为室友，我爱你，你也爱我，这。 的当时的温柔。